Всім доброго дня! Донфен 244. Сціплення. У нас тут тепла буржуйка. Що в нас сталося? З корзина одламало отут ну, апіптик на стоїшці є. І, мабуть, пішов на перекос лапка із отопіптика і обламала на болту. Тут такий грибочок. Ось як на, на цьому болту. Отут. Воно з тої сторони вставляється в диск. Ось сюди. Отут. Оце сюди. Три, три болта. Тут така порядна вироботка. На на диску, на корзині. Фередо, як видно, також вже стерлося. З цієї сторони ще нічого. А з цієї сторони, ну, вже так порядно. Всі кажуть, лапки ламаються на Донфенгі. Як як бачите, лапки цілі. Всі три штуки. Витерто тільки там, де вижимний подшипник торкається. Ну, мабуть ламаються у тих, кого не контролює зазор, але ж бачите, поламалося зовсім друге. Неочікувано. Також протягнуло ці всі болти, були дуже попущені. Ну, і сальник сюди. Новий також заказав. Вижимний. Там світ, світ горить. Вижимний. Оставив старий, прошприцував його. Там зробив тут таву, таводничку з цієї сторони. Отута. І він ще дуже хороший. Заказував нові, нові підшипники. Ось ось до. Зараз вам ближче покажу. Рукою неудобно. Ось новий підшипник. Але я його відмив, вимив смазку і він він аналогічний по по стану, так як і старий. Тобто і шат, і люфт, і все те ж саме. Тільки е, старий вижений підшипник ширший отак от. Приблизно міліметра два він більший. А цей менший. Ну і тут така якась стіночка, тут тоненька-тоненька. Це нам ну, на ну, оце фокус. Отут. Отут дуже-дуже тоненька стіночка. У старому, у рідному старому гораздо більше. Всі сайти перелістав. Ніде немає виживних подшипників, такі, як іменно оригінальний стоїть оцей оригінальний. Зараз продають якісь конусні підшипники. Але до мого удивлення було як е, що каже, від вас 2101. Ось тут десь написано на ньому USSR. Ось у каталожний номер цього підшипника. Посадочне місце один в один. 40 по діаметру. Але він теж трошки, він, виходить, менший отак от. Менший. І оцей внутрішній діаметр оцієї обойми. Оцієї, зараз покажу про це оцієї обойми внутрішній діаметр отут менший. А в мене в, на на старому підшипнику видно, що лапки касаються десь аж отсюди вони починають брати. Підшипник. Тобто буду, лапки будуть свісати трошки сюди. Ну і, під, і сальники. Сальники стояв. Стояв оригінальний сальник. Зараз е, наведеться фокус. Ось. Отакий розмір. Тайкдон, все положено. Але <laughs> я такого ще зальника не бачив. Тут відсутня повністю відсутня пружинки. Немає пружинки. І він дубовий. Тобто він за, за свій час вже такий твердий став. Бо да, може не за цей час. Я коли їздив, купляв собі сальника, вони мені дали два штуки. Один отакий, який стояв рідний. А один отакий нормальний сальник з пружинкою. Тоже розмір. Все те саме. Лайкдоновський. Де тут де де де? Це лайдон. Хороший сальник, стандартний, такий, як на автомобілях ставлять. З пружинкою. А новий теж такий самий дали. От такий, як я це зараз тримаю. Він повністю такий самий дубовий. Ну, блін, я не знаю, як він взагалі працював. Ну, будемо ставити кращий. Ну, я так думаю, що це буде кращий. Ще попрацює. Так, ну поки що все. Будемо зараз обирати. А, Купив новий фередон. Оригінальне. Таке як стояло, де на старе. Все старе. Так от. Так от, оригінальне. І корзина. Нова корзина. оригінальна, не татовська. Товщина металу, все як положено. Ну, Будемо збирати. Запресував подшипник, заподліцо. І поміняв 203-й подшипник на новий. Цей подшипник, старий подшипник був приклинивший і почти сухий без маски. Зараз будемо ставити маховик сюди. Ще треба узнати, з яким усиллям закручувати болти. Ну нічого, то узнаємо. Так, наживи маховика. Ось таким образом застопорив, щоб він не прокручувався. Понаживляв. Зараз візьмемо такий ключик динамітричний. І протягнемо болти з зусиллям 98-118 ньютонів. Це в нас талмут, який продавався з трактором. Прийшлося перекласти, бо все на англійський. І як бачимо, 98-118 ньютонів маховик закручиться. Ну що, зараз виставимо да закрутимо. Так, трошки почекав, після того як протягнув. Зараз ще це попробуємо, може трошки подсіло. Так, виставив на 108. Середня між 98 і 118. Ну, зараз побачимо. Ні, не подається. На місці вже. Оце трошки є. Трошки пішов. Це на місці. На місці. На місці. Ну все, після такої роботи можна кави випити. Наживив сіпління. Приблизно соосно виставив Фередо. Не знаю, должно в принципі зайти. На око подобрав, вроді би должно нормально буде. Зараз закручу. То все, бачите, зазор не закручено. Закручу. І що інтересно, на новій корзині от немає шайбочок між болтиками. На старій корзині тут стояли шайбочки. І також глянув в мануалі. В книжці також ось два болтика дві гаєчки, болтик і шайбочка стоїть. Не знаю, мабуть, від старої корзини поставлю. Бо щось мені на болтиках не знаю. Мабуть, поставлю. Буду зараз закручу, потім подивлюся, на якому розстоянні лапки стоять. Там що тут должно бути 25 мм, наскільки я помню. Хорошо, далі включимо. Так, корзину повністю прикрутив. Зараз будемо його скачувати. Лапки попередньо відпустив, трошки послабив. Шайбочки все ж таки я поставив сюди. Тому що я подивився, на шайбочках така є маленька вироботка. І в неї площадь опора більше, ніж в самої гайки, бо гайка трошки там на конусу зроблена. Я шайбочку поставив. А ну, фокусуйся. Бачите шайбочка плотненько прилягає до лапки. Ну, зараз будемо скатувати. Е, так, світ, світ, світ мішає. Вижимний помазаний. Шліцеву трошки помазав. Ну, будемо зараз його. Я сам, мені трошки неудобно. Ну, нічого, я думаю, справлюсь. Поїхали. Так, ну ось. Подружив я його скатав. Тепер остались лапки отрегулювати через віконце. Мануал нам каже, лапки повинні бути 2-3 мм. Вот это а 2-3 мм. У мене є такий наборчик сверл. Колись себе порадував. І 3-мм сверлышко. Давай, фокусуйся. Засверлив його в карандаша, щоб можна було як щупом. Будемо зараз виставляти. Так, ну що, лапки відрегулював. В принципі, це виглядає так. Ось ось мій карандаш з освердлом троєчкою. І чотенько, якраз туди між лапками. Отак От воно туди залазить. Регулюється оцим болтиком першим, другим контрогається. І так всі три штуки, три лапки. Отаким таким образом. Все, законтругаю, провірив. По кругу пару раз нажав степленням. І заново ще раз провірив, чи ніде нічого не збилося. Ну, осталося поскручувати болти до кінця. І що у нас? Гідравліка остається, куча гідравліки. Все, всі. Трубки відключені. Від рульового відключено там. З тої сторони. Тут теж от гідравліка відкручена. Бак осталось прикрутити топливо до бака. Відкручено. І оці уші. Блядь, ну хто їх придумав? Приходиться кожен раз, щоб його, якщо його розкатувати, то приходиться їх відгинати, щоб вони вийшли. Зараз трошки не, неудобно. Так, от зараз я поставлю лампочку. Так. Стой. Оці уші, оці кронштейни. Вони цепляються тут за оцей борт на колоколі. І не виходить потім. Їх треба відгинати, щоб трактор роз'їжджався. Такі, таким самим образом потім його прикручують, вони обратно загинаються. Ще пару, якщо пару раз розкатати, то я думаю, не одламаються ці уші. Ну, а в принципі, а так все. Далі в плані. ТО. Хочу зняти кришку клапанів, відрегулювати клапана і заодно протягну голову. Я їх вже раз протягував після обкатки, коли 50 мотогодин накатав. Е, ну, в принципі, не де нічого. Двигатель сухенький, помпа ще рідна. ви, навіть не побачите. Там все чистенько. Масло міняю кожні 100 мотогодин. Отак от. Ну все.